大家好，又到了一周一次的 W Lab 了。这一次我们要做新年特辑，吉利的新年特辑。咱们今天要做的是莓果炸弹，炸弹希望大家新的一年可以就是过得顺顺利利，把不好的运气都炸掉。好，首先呢我们需要什么东西？我们今天要做的那个莓果炸弹啊，基本上就是慕斯，所以我们需要鲜奶油一百五十克，一百五十 m o 然后八十克的糖，还有咱们最重要的梅果，综合梅果，咱们上次有用到，这次可以继续用。综合莓果等一下呢，要先切碎，然后来煮莓果酱，然后最后留一点梅果做装饰。还有二十克的糖粉，跟一些巧克力，白巧克力，另外最重要的四颗蛋。 咱们只需要它的蛋白的部分，所以等一下还要再分蛋。好，接下来我们要分蛋，大家注意一下那个蛋啊，要室温的是最好的，室温，室温，室温。然后蛋蛋白跟蛋黄绝对不可以混在一起，混在一起就要重来喽。 为您紧急插播一则新闻， <laughs> 没有啦。我们要煮综合莓果酱，在这之前，咱们要先把它剁碎，然后再加上一百克的糖跟一百克的水，去熬煮。等它变粘稠状的时候呢，咱们的果酱就完成喽。好，接下来我们要打发鲜奶油，一百五十 ml 的鲜奶油。 好，接下来咱们要加入二十克的糖粉，啊，搅拌在一起。好，然后呢，再把刚刚的蛋白霜加进来。好，接下来呢，加入咱们刚刚煮的玫酱。 当你把刚刚的莓果酱全部倒进来之后呢，就会变成一个漂亮的紫色。当你发现它变成奇妙的灰色的时候呢，就代表你倒的不够多。我们现在来装，这个是我去烘焙材料行买半圆形的膜，很可爱吧？我们要今天用它来做草莓炸弹。我们用汤匙捞的时候，是因为。 有一些果泥比较重，它就会在下面，但没有关系，我们用捞的，它就会平均一点，然后把它装起来。好，大家看到就是我们现在把两颗叠在一起，是一个章鱼烧的概念，把它合在一起之后呢，再做一点装饰，咱们的。 新年美果炸弹就完成了，建成有没有很美？但是大家要趁它融化前把它吃掉。今天实在是太热，今天有二十九度， <laughs> 所以大家趁趁趁冰吃，不是趁热吃。好，谢谢大家，拜拜。